咚咚咚咚咚次咚咚咚！你好，走开。OK，咚咚咚咚咚咚咚咚咚。 비율 응? 예? 응? 예? 열 Ready, go! <laughs> oh, no, no, no, no. <laughs> 没搞错。嗯？咦？嗯？ 응? 응? 응? 예? 열. 这个叫这个好，可乐。这个好，可乐。这在哈我。嗯？妈？妈妈？妈妈？哈哈哈哈妈妈？y o u want the egg? Yes. Me too. Okay. Alright. Yeah. Can I have it, please? 还生气了。 <laughs>